Olá, nós somos a banda. Eu não sabem o nome da banda, conheço um pouquinho o nosso trabalho. <laughs> Fala galera, eu sou Luísa Alves, vocalista da banda Kill Violence. Eu sou Johnny Polito, guitarrista. E essa é uma versão acústica do nosso trabalho. Então continue assistindo que tem muito som bom por aqui. Valeu galera! Houve um tempo em que pensei poderia te salvar, mas a mentira foi mais crua e conseguiu te aprisionar. Os sonhos que deixou para trás, as emoções sempre iguais, ansiedade que te mata, não me satisfaz. Mas eu tentei me desculpe se eu errei, eu falhei, mas tenho que tentar sair desse lugar. pensei que poderia te salvar, mas a mentira foi mais crua e conseguiu te aprisionar. Os sonhos que deixou pra trás, as emoções sempre iguais, a ansiedade que te mata, não me satisfaz mas eu tentei. Me desculpe se eu errei, eu falhei. Mas tenho que tentar sair desse lugar. Por todos os corpos que queimei, por toda a mentira que ocultei, o gozo escondido na verdade, afogados em autoajuda salvar você. Eu tentei salvar. eu tente, eu não consigo mudar quem eu sou. Quem eu sou. Caraca, I'm gonna say I've been searching all the good times. Sweet dreams are made of tears. Who am I to disagree? I traveled the world in all seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused.